Namaste Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns zusammen Smile Deke Deko an ja. mit genau. Alia Bhatt, Rambir Kapoor und TK ist mit dabei. Ich freue mich hier zu sein. Äh, zu sehen ist Alia Bhatt und Rambir Kapoor, zwei sehr gute Schauspieler. Mhm. Und das Lied hat auch schon fast, eine, fast 100 Millionen Klicks. Hab auch von dem Film nichts gehört, auch neu. Also ich bin so <laughs> überrascht, dass so viele <laughs> Bollywood-Songs so viele Klicks bekommen und dann erfahre ich das erst nach ein paar ja. Wochen. Das ist halt das Blöde, wenn nichts in den deutschen Trends kommt. Genau, das ist leider so, dass wir in Deutschland sehr, sehr wenig mitbekommen. Ja, leider. Aber ich sag mal so, wir starten jetzt mit Smile Deke Deko. Ja. Ach, das ah, schaut irgendwie fancy aus. So mit dem gemalten Hintergrund genau. und so genau. weiter. Oh, Lace. Oh. Und die süße Alia Bart. Ah, ja. das, das, ist oben perfekt abgeschnitten. Ja. Ah, ist es Werbung? Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass es so Chips-Werbung ist. Ja, kann sein. Deko, Deko, Deko, Deko. Das ist wie so das ist ein richtiger Ohrwurm. Deko, Deko, Deko. Deko, Deko, Deko, Deko, Deko. Hey, hey. Also ein richtiger Fun-Song. Ja. Das muss man im Club machen, dieses Deko, Deko, Deko. Oh. ja, verschiedene Kulissen. Ja. Paris im Hintergrund so. Lace. Okay, das ist Werbung. Safe. Ja, und links steht auch Potato Chips. Ach so, da. Ach, das verschiedene Geschmäcker. <laughs> Ach, wie geil, das sind verschiedene Münder. Ja süß. Achso, wenn du die Chips isst, bist du in einem anderen Land, okay. Die Message ist angekommen. <laughs> das ist, nee, das, ich dachte schon, das ist von ihm, aber er hat ja einen kürzeren Bart. Deko, Deko, Deko, Aber sieht echt süß in dem Kleid aus, in dem gelben. Sehr schön bunt gehalten. Mhm. Smile. Von Sony Music India. Also die können echt gut smile. Nicer Song war das echt. Das war echt, das war echt geil. Mhm. So, so eine Werbung ist geil. So eine Werbung, für so eine Werbung will ich Produkte kaufen. <laughs> Also diese Chips werde ich mir kaufen. Lace. Lace. Ja, war echt schönes Lied. Gesungen mhm. auch von Suni Chauhan. Echt auch eine sehr bekannte Playback-Sängerin in Bollywood. Mhm. Auch in den 2000er Jahren hat sie sehr viele Lieder gesungen, bekannte Lieder. Habe auch sehr viel von ihr gehört. Und und jetzt wieder ihre Stimme zu hören, nach so langer Zeit, ist echt wieder toll. Ja. Das Video war schön bunt. Es war echt schön bunt, schön fancy, auch äh, verschiedene Kulissen, war echt gut. Genau. Hat super gepasst. Schreibt gerne in den Kommentaren, ob es euch auch gefallen hat. Ja. Und falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und schaut bei TK vorbei. Genau. Genau, dann sagen wir auch mal Tschüss und bis, bis zum, zum, nächsten, nächsten Mal. Dikko, dikko, dikko.